institut, escola... Joan Ardebur, una vida d'aprenentatge. Som música. Som llengua. Som ciència. Som art. Som escola verda. Som esport.